Bueno, hola, eu son Tatiana e hoxe vou facer unha breve explicación de como funciona o meu videoxogo e de como fixen a súa programación, é dicir, como fun unindo os bloques para que funcionase. Vamos a empezar coa programación dos escenarios, que son dous escenarios, podemos velos aquí, que son este e este. Vale, este escenario non ten ninguna programación, xa que é o escenario que aparece cando finaliza o xogo Entón non, eu, eu eh, non ten programación. E despois este o escenario o que eu lle puxen programación. Entón, a programación é moi sinxela porque o escenario non realiza ningún tipo de movimento. Entón, e eh, indicamos que ao primeira bandeira, é dicir, ao iniciar o xogo, eh, para sempre, se toca espazo eh, a tecla do espazo, é dicir, que damos nós por finalizado o xogo, non temos non temos máis que facer, damos nesa tecla e este fondo agóchase e aparece o fondo seguinte que é o que vos acabo de ensinar, este. Eh, esta, a, o de darlle a flecha de espazo eh, se estaría indicado nas instruccións do xogo para que a xente se, sepa que para dar por finalizado e dicir cando, cando non haxa máis que facer se lle dá aí e se remata o xogo. Vale, despois vamos a programación dos elementos que puxen eu no meu xogo. Vamos a primeiro poñer no escenario principal e vamos á programación dos elementos. A primeira programación é o peixe globo e puxemos que ao iniciar o videoxogo e o peixe cambia o seu traxe cada 3 segundos. É dicir, estamos xogando cada 3 segundos o noso peixe cambia o seu traxe, xa que este o peixe que escoñen eu, que é o peixe globo, ten catro traxes diferentes. Entón vese que se vai movendo ao longo do suceso do, do xogo. Despois temos a programación da vasoira, que é a mesma programación en os catro elementos, xa que teñen a mesma función. Entón, E a programación tamén é moi sinxela porque non escollín un videoxogo moi complicado, porque é a primeira vez así que fago un videoxogo, entón, eh, a dar inicio ao xogo, apuntamos a as vasoiras ao, no, ao punto 90, é dicir, por aquí, e amósanse. Amósanse e aparecen polo escenario. Para sempre, por que poñemos isto? Porque agora queremos poñer que as nosas vasoiras se movan eh, dunha forma aleatoria para que non sempre nas, nas partidas sexa a mesma, o mesmo movimento, porque senón sería moi sinxelo. Poñemos que se movan catro pasos, eh, que vayan xirando, número 8 ou entre 15 e menos 15 graus, é dicir, por aquí. E indicamos que se toca un bordo, o de arriba, o de abaixo ou da esquerda ou da dereita e rebote, dicir, non saia do cuadro que temos nós e da imaxe do fondo mariño. Despois tamén puxemos eh, esta programación para querer simular que o noso peixe grobo é, eh, se alimenta das vasoiras. É dicir, poñemos que ao iniciar o xogo, como en todas as partes, para sempre se toca o peixe globo, é dicir, o peixe, entón agóchase, é dicir, fai a simulación do que o peixe come a vasoira. A simulación deste videoxogo queremos demostrar que as vasoiras que nos tiramos ao, ao mar, en vez de tirarlas ao lixo, son comidas por outros seres vivos como poden ser os peixes, e iso é malo para o seu organismo, dinda que o de ser malo para o seu organismo neste xogo non se demostra, pero nós xa sabemos. Entón, eh, queremos simular eso que non deberíamos tirar a vasoira ao mar porque é comida por outros seres vivos. Bueno, como dixen, o resto dos elementos teñen a mesma programación porque fan o, a mesma función no xogo, como se pode ver por aquí. Bueno, vamos a asegurarnos de que aparecen tres, non sei por qué, porque se agochan. E damos a usar. Isto pode pasar porque fai unha programación extraña do xogo en da que non xa puxemos o de primeira en bandeira e eh, a apuntar na dirección, isto a veces pode pasar pola mala programación, ou sea, pola mala programación non, sino porque o xogo non detectou este bloque. Entón, para solucionar ese problema, se vemos que e eh, o xogo non, non, non pon os elementos, simplemente damos a amosar, buscamos calea que non aparece, subimos, amosar. Este elemento aparece? Non. Pois vimos aquí e amosar. Vimos aquí, amosar. E xa están os catro, como se pode ver. Entón agora vimos aquí, para ver un pouco o funcionamento do xogo e máis claro, Vemos que o noso peixe globo se move grazas ao polo ratón, como dixen antes, e como se toca a vasoira, simula que a comeu e desaparece. Podemos verlo. E despois, cando come a última, fin.